Saya Oscar Kurniawan, eh, saya dari tim Tanusi Studio Kreatif. Kami adalah studio games berbasis di Depok. Kami membuat games berjudul Garata. Games ini bisa dimainkan di mana saja eh, dan games ini cocok untuk usia dari umur uh, eh, 11 tahun sampai 31 tahun. games ini dapat dimainkan dengan cara bertarung teman-teman kita yang lain dan ini akan sangat menarik karena game ini mengkombinasikan temanya mengkombinasikan antara mecha atau robot dengan layar. Nanti kedepannya game ini akan dikembangkan lagi supaya dapat dimainkan oleh lebih banyak lagi orang. Dengan pengembangan tersebut akan hadir di platform yang lain seperti iOS dan Android. Mari dukung Digital Planner Indonesia.